Buongiorno a tutti. Um, oggi, insomma, premettendo che avrei voluto fare questo videomessaggio, diciamo, da mm, vicino all'albero di Natale, ma per motivi, diciamo, eh, di confusione, che, comunque per altri motivi che non dipendono da me, l'ho potuto fare, um, per voci varie, eccetera, sono costretto a farlo qui. Ce l'avrei voluto fare vicino all'albero di Natale per rendere ancora di più magica atmosfera di questa eh, di questo, di questa occasione perché occasione è? oggi eh, è <laughs> diciamo eh, un giorno molto speciale cioè speciale comunque perché è il compleanno di una grandissima attrice nonché bellissima donna eh, strana straordinaria a mio modo di vedere di Twin Peaks c'è Madison Emick appena letto anche la pronuncia precisa in tedesco e a quanto pare prima dicevo Madchen, Medgen, ma adesso l'ho letta bene, diciamo dovrebbe essere Medchen, Medcenemic. Quindi eh, la nostra, cioè Medcenemic, la nostra grandissima Shelley, Shelley Johnson. Johnson perché eh, diciamo eh, Johnson perché diciamo il cognome eh, del, <laughs> diciamo del, del marito eh, di Twin, il marito in Twin Peaks appunto Leo Johnson, il violentissimo diciamo così Leo Johnson e poi vabbè non dico, non dico aggiungo altro perché perché appunto poi eh, Beh, Leo Johnson e poi diciamo la, la storia, poi no, è bellissima con Bobby Briggs, ma non aggiungo altro perché poi insomma uh, se qualcuno ovviamente non ha mai, visto, non ha mai visto Twin Peaks poi vede da solo, quindi è brutto cioè, anticipare come si dice oggi spoilerare. Diciamo oggi, tra l'altro non solo, diciamo Faglia fa il compleanno, ma un compleanno importante, direi molto importante, visto che compie 50 anni quindi eh, mezzo secolo per lei, solamente sono convinto, ma comunque vedremo che anche David Lynch farà diciamo, il videomessaggio per lei o comunque le farà gli auguri, poi vedremo. Ovviamente questo argomento è sempre eh, cioè, chiaro, meno oscuro e linciare ovviamente. E Medici Nemic che eh, diciamo, ehm, ha questo nome eh, molto particolare, che in realtà non è un vero e proprio nome, non so se lo sapete, ma è un nome che i genitori le hanno dato, eh, che in tedesco significa ragazza, gliel'hanno dato appunto perché volevano scegliere in qualche modo un nome, inusuale, un, un nome inusuale. e credo che insomma ci siano riusciti benissimo. Poi eh, insomma lei ha anche origini, varie origini diciamo per quanto riguarda nazionalità, irlandesi, svedesi e anche diciamo altre terre del nord, quindi terre molto particolari diciamo e ehm, a me appunto, oltre il fatto del nome che mi ha sempre colpito di questa donna, di questa attrice, diciamo, appunto che è molto particolare, anche un'altra cosa che diciamo, ho letto, ho letto qualche giorno fa, che appunto uh, lei è stata, uh, fin dall'inizio, no, ma in qualche modo i genitori uh, in qualche modo hanno fatto sì che lei seguisse le proprie inclinazioni artistiche fin da piccola, infatti prese lezioni di pianoforte, di musica, eh, di danza, e varie cose, per poi diciamo eh, trasferirsi in America e lì diciamo ottenere la fortuna che poi ha ottenuto. Eh, cioè questa è una cosa molto importante perché secondo me la questione è cioè che i genitori devono far sì che i figli in qualche modo uh, seguino il loro corso, le loro, le loro ispirazioni e senza diciamo appunto prestabilire dei piani ben precisi per loro, o uh, di risali verso, verso, ciò che comunque già hanno fatto nella, nella, loro vita, perché la costrizione appunto non fa mai bene. Io personalmente l'ho sempre vista, diciamo, questa cosa, quando mi capita di vederla, eh, quando mi confrontarmi con certe persone che in qualche modo hanno dei genitori di questo tipo, io comunque anche quando si parla con persone eh, un po' più adulte che hanno avuto genitori <laughs> di questo tipo, poi in qualche modo crescono sempre frustrate, quindi è sempre bene che diciamo ehm, in qualche modo, un po' come dice Kyle Gibran, suo grandissimo poeta, diciamo che in qualche modo i genitori sono come l'arco, perché poi i figli sono le frecce che in qualche modo devono prendere da soli la loro strada. Uh, I genitori in qualche modo devono costringere uh, i figli diciamo, a seguire necessariamente le loro orme, a fare quello che eh, vogliono che sia fatto da parte loro, perché i figli qualche modo non sono una proprietà, ma sono un dono. E questa è una cosa molto importante di cui, di cui dovremmo sempre farne tesoro e di cui in qualche modo dovremmo sempre prendere come lezione per la vita e come educazione per loro per i nostri figli. Detto questo, poi ancora qualche piccola cosa, qualche piccola cosa su Medicinamic. Medicinamic, eh, diciamo Medicinamic, poi in realtà prima di diventare famosa per il ruolo di Shell, in realtà ebbe qualche piccolo lavoro, poi recitò in qualche spot pubblicitario, qualche una piccola parte, diciamo, più o meno nota in Baywatch per poi appunto essere selezionata, diciamo, eh, da David Lynch appunto per Twin Peaks, pensate un po', c'erano cioè, finite le parti un po' per tutti i ruoli, e però lui rimase talmente colpito dal modo della recitazione, comunque anche da altre cose, <laughs> dalla bellezza di questa donna, che poi le assegnò una parte tutta per lei nuova, che appunto fu la parte, diciamo, di Shelley. E sì, in effetti poi, vabbè, <laughs> diciamo, altra piccola curiosità, lei è allergica ai gatti, <laughs> e poi, diciamo, lei in effetti è, insomma, ultima chiusa finale su di lei, è una donna straordinaria, veramente molto bella, personalmente, personalmente, diciamo, la metto... Uh, quanto riguarda la bellezza, ma in Twin Peaks anni 90 la metto Insomma, si giocano le prime posizioni, secondo me, eh, una visione personale, Medici Nemic, Lara Finn, Flynn Boyle, appunto la nostra donna, donna e Shelley, fondamentalmente per me, vabbè ovviamente ci sono anche altre donne bellissime, però loro due in qualche modo uh, <laughs> stanno in un posto un po' privilegiato per quanto mi riguarda, e mh, mm, insomma, sì, poi credo che metterò qualche foto sua per quanto riguarda il post di Facebook, e vabbè, poi <laughs> ricorderete quelle parentesi straordinarie nella serie con Gordon Cole, cioè interpretato appunto lo stesso David Lynch, no? Nelle prime due stagioni, vabbè comunque personaggio bellissimo secondo me. E, ehm, appunto io uh, adesso lo omaggerò, diciamo, con un brano composto da Angelo Badalamenti e David Lynch che si chiama proprio Shelly, non so se qualcuno lo conosce già, ma è un brano un po' non è molto, molto conosciuto, anche per i linciani parlo comunque io già feci una versione vecchia qualche mese fa ma una versione qualche mese fa adesso la rifaccio la versione nuova spero di averla fatta sicuramente meglio e detto questo poi insomma beh, continuatemi a seguire diciamo uh, mettete il mi piace qui per quanto riguarda youtube appunto se volete uh, eh, iscrivetevi fatevi semplicemente un giro sul canale e poi ci vediamo appunto alla prossima e mm, comunque tra qualche giorno ancora ci sarà altro personaggio di Twin Peaks, diciamo, da, da, da mangiare, ma non dico quale. <laughs> I più curiosi lo capiranno da sé, comunque i più esperti probabilmente ce lo sapranno. Un personaggio in certo senso sembra minore, ma in realtà è molto importante. Allora, ciao e alla prossima.